Saga Stars Hit Maker mba ndakubonye mu guhuza ntiwangora nkubaza gukunda wambwiye gukunda ariko kubabaza nahise nibona mu ishusho y'uwo wahoze ntabyibonera nubwo usa na mutu n'utundusha oya sinahindutse niba urukundo rwawe ari imvura uyu mutima unyakire udahari nazapfa mbabaye ku gahinda kenshi cyane ubuzima ntacyo bwaba bumaze mu marira atemba cyane ntambwa yaba mugore wa ntare ni wowe gusa umwiriye mu by'ukuri ibyiza inkundo yo rurangize rurangiza abasore b'iyi minsi rurangize rurangiza we rurangiza inkumi z'iyi minsi ni rurangiza rurangiza we rurangiza iby'izi nkundo ni rurangiza rurangiza we ngaho reka ngenegereze wenda bisaza niba basi wanyu muroga inzaratsi zaramfashe niba kandi muri n'abakirisitu amavuta yarakoze impamvu ntashaka gutakara niyidore hanze harasekeje nawe ndabizi urabibona abantu hanze babaye impyisi arakurya akajugunya n'abasaza baheka utwana amapyisi kumbe tugiye gusamurwa kombona uryoshye njenje Bida baba sama baby Ukukunda burya ni njyewe Hindukira maze undebe Mu by'ukuri yagize inkundoyo Byabaye rurangiza rurangiza rurangiza Abasore b'iyi minsi rurangiza rurangiza we rurangiza inkumi z'iyi minsi ni rurangiza rurangiza yo rurangiza ibyiza inkundo ni rurangiza rurangiza we mbona ndiho ndira ngo mbandiho ndiho niriza nta mugabo ujya upfa kwiriza burya haba hari ikintu nubwo ntinya impano n'inzara n'urukundo nirurangiza mu by'ukuri uramutse ubwiye ndabyumva ntakunda gusa ikibazo ni nakunda nakundanze